guys hi welcome back to my channel मैं हूँ शाइनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो YouTube का जर्नी है मतलब YouTube स्टार्टिंग से लेकर मेरा जो पेमेंट रिसीव uh, करने का तो मेरा जो पहला पेमेंट है वो मुझे कितना मिला है मेरे इस मोनिटाइजेशन प्रोसेस में या पेमेंट रिसीव करने में मुझे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कितने दिन लगे मोनिटाइज होने में और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है सब कुछ मैं इन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है स्पेशली अगर आपका चैनल है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए सो so, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके so let's get into the video मैंने जब मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना तो 2018 में मैंने स्टार्ट किया था लगभग अक्टूबर मंथ में और जब मुझे Google AdSense का पिन रिसीव हुआ था तो भी मुझे अक्टूबर मंथ में ही रिसीव हुआ था 2020 में सो ये जो लंबा प्रोसेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि मुझे इनकम करना है मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब से एडसेंस मतलब गूगल से आपको पेमेंट मिलता है ये सब मुझे नॉलेज नहीं था कितना थ्रेश है आपको कितना थ्रेश पूरा करना है बिल्कुल नॉलेज नहीं था मैंने मुझे बस ऐसा लगा था कि मैं हर रोज़ वीडियोस क्रिएट करती जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगा था बहुत अच्छा लगा था ये प्रोसेस कैमरा के सामने बोलना और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे मैं अभी भी आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो मुझे ये इंटरेक्शन ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैं हर रोज़ वीडियोस अपलोड करती थी फिर मेरी एक दीदी की शादी थी जिस टाइम मैं वहाँ पर गई तो मेरा ना थोड़ा सा गैप हो गया वीडियोज़ अपलोड करने में तो मैं इनकन्सिस्टेंट हो गई दैट्स वाई ना मेरे वीडियोस उस टाइम थोड़ा सा मतलब मेरा चैनल थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि जब आप इनकन्सिस्टेंट होते हो उसके बाद आपका अगर आप वीडियोस डालते हो तो थोड़ा सा आपका जो वीडियो है ना वो सर्च इंजन में उतना अच्छा से नहीं जाता है ये यूट्यूब का ही एल्गोरिथम है आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ता है और जो बेस्ट पार्ट है कि मेरे कोई भी रिलेटिव वगैरह फ्रेंड्स कुछ किसी को भी पता नहीं था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था because I am a really good student और मैं टॉपर थी और मुझे ऐसा फील होता था कि टीचर सब क्या सोचेंगे कि ये पढ़ाई छोड़ छोड़कर ऐसा मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस करती है तो I was really scared also और मुझे कुछ डर भी लगता था और उसके बाद से फिर जब मेरा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो गया तब मैंने फेसबुक पर शेयर किया कि हाँ दिस इज़ माई चैनल और आप लोग मेरे चैनल को देख सकते हैं तो ऐसे करके मैंने शेयर किया वो भी एक साल बाद मतलब 2019 में मैंने शेयर किया था जब मैंने अपना चैनल शेयर किया अपने फेसबुक आईडी पर उस टाइम मेरा काफी अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गया था मैं वीडियोस क्रिएट करती गई करती गई कुछ वीडियो मेरे वायरल हो गए फिर 2020 में जब लॉकडाउन हुआ ना तो मैं घर आई उस टाइम मैंने बैक टू बैक काफी सारे वीडियोस अपलोड किए और 2020 से मुझे कोलेबोरेशन अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगे मेरे मुझे काफी सारे ब्रांड्स के मेल रिसीव होने स्टार्ट हो गए सो सेवनटीन मई को मुझे गूगल की तरफ से एक मेल रिसीव हुआ कि अप्लाई फॉर मोनिटाइजेशन कि मेरा जो थ्रेश है जैसे 1000 सब्सक्राइबर एंड जो 4000 वॉच आवर्स तो ये मेरा थ्रेश कंप्लीट हो गया था तो गूगल की तरफ से मुझे फिफ्टीन को रिसीव हुआ एक मेल और नाइनटीन को जब मैंने अप्लाई किया मोनिटाइजेशन के लिए तब मुझे नाइनटीन को रिसीव हुआ कि you are approved for YouTube partners program and I was so happy वो मेल रिसीव करके इतना खुशी हुआ ना मुझे कि क्या बताऊँ सो so, वो मुझे नाइनटीन ऑफ मे को रिसीव हुआ था uh, तो लगभग आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिफ्टीन से नाइनटीन अभी कोविड का सिचुएशन था उस टाइम तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे बट जनरली आपको वन वीक के अंदर ही आपको अप्रूवल मिल जाता है कि आप अप्रूव्ड है या फिर आपका जो मोनिटाइजेशन अप्रूवल अप्रूवल है वो डिनाई कर दिया गया सो so, मेरा जो है वो अप्रूव्ड हो गया था क्योंकि मैं मैंने अपने चैनल को बिल्कुल क्लीन रखा था दैट्स वाई सो या ये हो गया था उसके बाद ना मुझे लगा कि uh, हंड्रेड डॉलर थ्रेशोल्ड है आपको पेमेंट मिलने मिलने का सो so, अगर आपका हंड्रेड डॉलर थ्रेशोल्ड हो जाता है गूगल एडसेंस में उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव होगी तो मुझे लगा हंड्रेड डॉलर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा दैट्स वाई मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया और मेरा मोनिटाइजेशन डिजेबल हो गया क्योंकि मैंने अपना एड्रेस पुट नहीं किया था कुछ डिटेल्स होते हैं जो मैंने पुट नहीं किया था अपना अकाउंट नंबर भी नहीं दिया था दैट्स वाई तो मुझे एक मेल रिसीव हुआ कि your monetization has been disabled तो मुझे बहुत डर लग गया था उस टाइम बट वहां पर यह भी लिखा था कि आप अपना एड्रेस जो है अपना बैंक अकाउंट जो है वो पुट कीजिए उसके बाद प्रोसेसिंग होगा वेरिफिकेशन होगी फिर आपका जो मोनिटाइजेशन है वो फिर से एनेबल हो जाएगा तो मैंने अपना जो एड्रेस है अपना बैंक अकाउंट है मेरा जो पूरा डिटेल्स है सब मैंने पुट किया अपने एडसेंस अकाउंट पर जाकर एंड uh, फिर मेरा जो मोनिटाइजेशन है दो तीन दिनों में मेरा फिर से एनेबल हो गया था वेरिफिकेशन के बाद तो गूगल ना गूगल और यूट्यूब अच्छे से वेरीफाई करते हैं कि जिसका यूट्यूब चैनल है आप वही सेम पर्सन है जो इसे यू नो एक्सेस करते हैं कि नहीं फिर क्या हुआ मैंने जब एड्रेस पुट किया ना तो मेरे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक सिक्स डिजिट पिन रिसीव होगा मेरे ही एड्रेस पे तो वो पिन आने में एक महीना लग जाता है क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा छोटे शहर में रहती हूँ और वहाँ पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती जैसे कोलकाता या फिर मुंबई तो शायद जल्दी आ जाता but one month is the maximum time अगर आपको वन मंथ के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं जब वहाँ पर दिखाता है कि enter your six digit pin उस टाइम से लेकर अगर एक महीने तक आपको रिसीव नहीं होता है पिन तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप थ्री टाइम्स रीअप्लाई कर सकते हैं अगर तीन महीने में भी आपको नहीं मिला तो फिर मुझे नहीं पता क्या करना है वो प्रोसेस मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरा जो है एक महीने के बाद मुझे रिसीव हुआ था तो मुझे लगभग नाइन्थ सेप्टेम्बर को मुझे मेल आया था कि हाँ आपका जो है वो इशू हो गया थे हो गया है आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे वो आ जाएगा एक महीने के अंदर तो अक्टूबर नाइन्थ को मेरा एक महीने पूरा हो जाता अक्टूबर नाइन्थ तक मुझे बिल्कुल भी कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था पोस्टमैन घर पर आई ही नहीं आई वॉज रियली स्केयर्ड फिर मुझे लगा कि चलो टेंथ या इलेवेंथ को मैं जाऊंगी और post office nearest post office में मैं जाऊंगी और मैं खुद से चेक करूंगी कि क्या बात है अगर नहीं रिसीव उनको अगर कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है तो मैं रीअप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे पास और दो चांसेस थे बट जिस दिन मैंने ठीक किया था कि आज मैं जाऊंगी उसी दिन मुझे मेरे घर पे पोस्टमैन आए और पोस्टमैन ने कहा कि हाँ आपके घर में गूगल से लेटर आया है he was also really happy और I can't explain you all मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे ये लेटर अपने हाथ में मिला बिकॉज um, जब आपको कुछ अच्छा सा पेमेंट मिलता है ना तो जितना खुशी होता है ये लेटर मुझे मिलकर उतना ही ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज इसमें ना आपको पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं रिसीव होता ये जस्ट एक पिन आपको सिक्स डिजिट पिन आपको रिसीव होता है जो आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पर डालना होता है कई लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे इसके साथ कुछ पेमेंट भी रिसीव हुई है बट नो आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है ये जस्ट गूगल का पिन है ये जस्ट वेरिफिकेशन है ये पिन आया मतलब आप गूगल पेमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है गूगल आपको हर महीने हंड्रेड डॉलर थ्रेश पर आपको पे करेंगे so that's huge for me और मुझे ये हाथ में लेकर इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ इतना ज़्यादा खुशी फील हुई और uh, फिर मेरा जो है पेमेंट आने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर को मुझे रिसीव हुआ मेल कि आपका जो पेमेंट है वो इशू हो गया है और ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर सिक्स ट्वेंटी पी एम मुझे मेरे बैंक की तरफ से एक मैसेज uh, आया कि आपके अकाउंट में इतना रुपए ट्रांसफ़र हुआ है from Google so I was really happy और मुझे जो मेरा फर्स्ट पेमेंट मिला है वो एक फाइव डिजिट नंबर मुझे मिला है स्टार्टिंग में ही मतलब कुछ ज़्यादा भी मुझे नहीं मिला कुछ कम भी नहीं है मेरे लिए it is a lot so five digit का मुझे जो अमाउंट है वो मुझे रिसीव हुआ है मेरा पहला पेमेंट एंड सेकेंड पेमेंट भी मुझे आ, आने ही वाला है so I am really happy ये जो गूगल एडसेंस पिन है ये मैं जहाँ पर रहती हूँ ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये छोटा एक टाउन है तो वहां पर मुझे अगर एक महीना दो दिन में रिसीव हो जाता है तो डेफिनेटली आपके शहर में भी रिसीव हो जाएगा सो so, अगर आपने अप्लाई किया है then just wait for few days अगर नहीं होता आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर थोड़ा सा पता करिए अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आप टू टाइम्स फिर से अप्लाई कर सकते हैं आप री अप्लाई कीजिए डेफिनेटली हो जाएगा सो दैट इज इट मैंने जो मेरा मोनिटाइजेशन से लेकर मेरा जो first payment I mean in short मेरा जो यूट्यूब जर्नी है वो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा इसी तरीके का अगर आप इंटरेक्टिव काइंड ऑफ वीडियो देखना चाहते हैं या फिर क्यू एन ए देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए आज के लिए इतना ही स्टीव टी हैप्पी बाय